всего лет сто назад. Или вперед. Назад. Назад. Физическая картина мира строилась на представлениях, на представлениях, в которых причины и следствия могли свободно меняться местами во времени. В этих условиях физическая возможность возникновения жизни выглядела сомнительной и вступала в противоречие. В противоречие со вторым, со вторым, да, со вторым законом термодинамики. Да, это тот самый закон, который утверждает фатальное возрастание вселенского хаоса. Явление шизофазии заключается в том, что предложения построены правильно, но содержание их становится совершенно бессмысленным. гастрономе номер 22. называемая словом «жизнь». Телевизор выключить.